енді ең бірінші жаңағы науқастар ә, аллергия жаңағы қышып көздері қышып мұрындары бітсе ең бірінші ем жаңағы дәрі сататын аптекаларға барады сол жерде жаңағы провизорлар өздері дәрілерді жаңағы беріп өздеріне қолайлы өтпей тұрған дәрілерді беріп өздері емдейді ә, дегенмен менің ойымша ең бірінші науқас ә, дәрігерлерге барып мысалы жаңағы ұлур дәрігерлер дейміз ғой олар көріп аллергия болса жаңағы терінің дәрігерлері аллергия болса терапевттер аллергия екенін көрсе ол мамандарға жібереді жаңағы аллергияның ауруын қарайтын сол кезде біз оның диагнозын қойып ә, тексеріп аллергия неден болғанын анықтап содан әрі қарай қандай емдеу керек туралы жоспарлар жасаймыз